Não me bata. Ai. Alguns segundos depois. Quem quer ganhar 10 milhões de reais, vem aqui. Onde que estão os outros? Bom, é isso aí. Já tá que todo mundo tá aqui, convido vocês todos para batalhar encruzilhadas. O primeiro desafio é uma corrida. Os meus seis oficiais que chegarem no final vão escolher os times. E a Paula só ganhou, com a ajuda do espinho. Esqueci de falar, não tem regras. Pode fazer o que você quiser. Logo conseguiu o segundo lugar. Só tem mais espaço. O carro quase conseguiu por causa do Ito.